जाने की क्लब करी आपने सलाह धूप पे गला के मैं भी साथ चला फिर राम ने सुना था गुरु मान के छल्ला देखे जो मुझे हमारे नाम का हल्ला पीरे पीरे Let me ride with you, fly with you, spend this night with you मैंने कहा है ना फिर कभी बेबी ओए के भी चल कुड़ियां वेक वेक हो गया छट सारियां नु मैं धीरे ते निगाह तू तक मेरे वल मन रह गई सी दंग दंग अब मुझे परदेसी हिप हॉप दी नवी पतंग पर रज तू बस तू कोई ना नजर कभी हुसन ने किया तेरी मुझ पे असर मेरी बुद्धि खराब करे पतली कमर पतली कमर करे मुझ पे असर खड़ा बात शुरू कैसे तेरे बीच का सफर मेरा दिल कहे तू बड़े मेरी लफर लग लग लग लग लग लगे जैसे है तू कोई बढ़िया हूर आंख ना हटे मैं चला तेरी और आज भी है थोड़ी दारू और पी है थोड़ी भंग पर आंखों के नूर का खड़ा है जरूर अब चाहे जो हो जाए तुझे पाऊंगा जरूर पटाऊंगा जरूर फसाऊंगा जरूर ਸਾਨੂੰ ਜੇਲੇ ਜਾਓ ਹੁਣ ਖੜੇ ਪਟੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਣ ਖੜੇ ਪਟੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਲੱਕ ਲੱਕ ਲੱਕ ਲੱਕ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਦੇ ਤੇਰੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਲ ਓਵੇਂ ਓਵੇਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤਰੰਗ ਵੱਜਦੇ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਟੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੇਖ ਮੁੰਡੇ ਸਰਦੇ ਹਾਏ ਮਰ ਗਏ ਹੁਣ ਮਰ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਵੇਖ ਹੱਲਾ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀਆਂ